a terrified belief Can you call me girl? I'm a weak kid. Jokes are the beat eh, mama mali ni mjani, huyu mama ni mjani, lakini mume wake amekuwa na utajiri wa shamba, mali ambayo wamekuwa nayo ni shamba, lakini eh, kwa sababu bwana ameaga dunia, kuna wale familia, watu wa familia wako na uwezo, wanataka kunyakua shamba la huyu mama, wakuta mpaka wanataka kumfurusha katika familia kwa sababu ya shamba. Je, kama hii shamba itamaliza miaka kotini huyu mama hako na watoto ambayo wanafaa washughulikiwe, watoto walelewe vizuri, wasome vizuri, watoto hao wapate nafasi haki yao na mzazi wao ambaye hapo. Lakini ndugu za wazazi wake wako wanafukuza mama kosi kwa sababu baba yao na watoto ameshahama. Sasa wanafanya nini kwetu? na mahali si unajua zile kimila, kuna zile kimila ambazo zipo tu watu bado wamezishikilia, wanataka kunyakua mali. Maana mwingine anataka kuriki mwanamke, mwanamke amemkataa. Saa hizi maisha ilibadilika, kila mtu anahofia ah, hadi yake, anajikuta amebaki peke yake penye alikuwa anategemea. Pia hao pia wamemtenga. Kumtenga ni ile serikali inapeana authority huyo mtu afurushwe katika hii shamba. Kesi iko kotini, lakini kuna mtu anaandika eh, sheria fulani, huyu mtu atolewe katika ile shamba, wajaamua kesi, lakini court order ipo inafanya kazi. Unajiuliza, je, kama kesi jaamuliwa, mbona mtu afurushwe katika ile mali? Hao pia nimepatapata ni kaka nao. Unapoenda kufuatilia sana, kuna vitu ambavyo vinafanywa na serikali na sielewi vile hiyo kazi ya serikali inafanywa, lakini unapoangalia mtu ambaye anafurushwa katika sehemu ile ni mtu ambaye anahitaji, ako na mahitaji mengi sana. Leo tunaona watu wanakufa, wanaume wanakufa sana, stress ni shamba. Ukienda kufuatilia ke, kesi mingi ni za shamba tu, mtu ameamua kujua kwa sababu amenyang'anywa shamba mtu ameawa kujinyonga kwa sababu e, shamba lake kuna mtu amehiti Unakuta most cases na vifo ni za mashamba. Ndio maana nauliza Wakenya wenzangu, kwa yule ambaye anasikia kwa sasa, ni nini ambacho tunahitaji tufanye? Hey, tufanye nini ili tuokoe muda na tuokoe hadi ambayo vile inaelekea. Eh, mimi request yangu ni kwa wale ambao wamesimamia hizi kesi kuanzia kwa Supreme Court kule juu kwa Mama Martha hadi hapa chini. Jamani, watu wanateseka, watu wameumia kimawazo sana. Unapopata mtu anatembea njiani anazungumza, usikafikirie ni mzaha. Usione leo majali ya pikipiki mingi zikiua mingi, tukachukulia tuka hetu huyu mtu eh, pikipiki uh, ameingia tu wa kuendesha. Hapana, hizi vipo zote zinaletwa na mavurugano za mashamba ambapo kesi hizi zipo zitatuliwa vizuri because mtu unapata akili isharuka akili isharuka nafikiria tu je utashinda kesi au namna gani mbona wananilemea mbona wananinyanyasa na